جدي في بيتنا القديم أرواح أمس وذاكرة لا تردي من عاش بها وبها جمهرة الحب عشقهم أبدي وبابنا الخشبي متكئ على جذور هي مني الجدران تنطق ما يبوح الياسمين في المهد عن شرفات عانقت أطياف من غادر قبلي الماضي ذكريات والحاضر يأخذها لمن بالي فبها سطح كالمآدم نحو السماء شموقها وعلى الثرى طهر المقام ومحراب المتعبد لم تنحني يوما رغم آلام تشبثت بنا وهنا وهنا أمكث على قارعة الأماكن المثقلة بالتبدد جدة التي أخرجت مئات الأرواح يوما لتحيي سنن الصالحين بلا كلل ولا تردد وحديث الأشجار يمنحنا العطايا بعشق وحديث الأشجار يمنحنا العطايا بعشق ينساب كالنسيم بحي فيه لينونة جدي فماذا أقول عنها وانثنى التاريخ بوصفها فماذا فماذا أقول عنها وانثنى التاريخ بوصفها بهية الطلعة سامقة القوام جميلة القد قالها جدي أن الأصالة لا ترتد عن أهلها قالها قالها جدي أن الأصالة لا ترتد عن أهلها ولا تبددها ريح عاصفة ولا بحر بالجزر والمد وليدة العاصي شربت من مائه حتى ارتقت كقلعة حمص تسمو في ليلها لتشرق في الغد فلا تجزع يا بني فلا تجزع يا بني على المدائن وفيها خالد وأم الزنار تحرسها بكل أمانة والناس تقتدم حتى الشوارب تبوح قصة من كانوا بها خلف أبواب الشهامة يقارنون العهد بالعهد أيا ولد أيا ولدي فإن الطيبون لا يغيرهم وشاء فكن كما الميماس تهل من الخير وتهدي لكن لا تجعل ظهرك عريسة تمتطى عنوة لا تجعل ظهرك عريسة تمتطى عنوة والبسيط في أعين الجاهلين ضعيف التمرد لا تقلق على حمص والصالحين بكل بقعة لا تقلق على حمص والصالحين بكل بقعة يزرعون الحب في ثمر يروى بالهوى والود فخذ من السيد حكمة وللكهل احترام ومن الدنيا منافع وللناس مطبطبا ومهدهد فلا تخالف فلا تخالف بقاعا فيها كليونة أيا ولدي الياسمين والغار كلاهما حكاية البلد أخبر قلبك حين ينبض بالسعادة أنها حكاية حكاية أجيال والتناسي لها لا يجدي فالسلام على حمص الوليد بكل شوق شداه طير وزاره العاصي بالحنين والمدد شداه طير وزاده العاصي بالحنين والمدد الدار ربك